haki sawa kwa nani? Asiopenda haki. Wanaume, wanawake, CCM kwisha, kwisha, kwisha kabisa. Nyanga nyanga, ndembe ndembe, mlalo wa chali, kifo cha mende hofya. Mheshimiwa katibu mkuu wa chama, waheshimiwa wakurugenzi, wenye viti, mheshimiwa mgeni rasmi kutoka Mwandiga Kigoma, ndugu, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, awali ya yote, na mimi nianze Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha leo kukutana hapa. Nawashukuru sana viongozi wangu wa wilaya ya Kinondoni kuandaa mkutano huu. Kama ninavyoeleza kila wakati, chama cha kafu ni chama cha wananchi, kina mtandao. Mikutano inafanywa na wilaya na kata na matawi, wanajipanga. Mbungiro kaeleza hapa, mkurugenzi wetu wa mipango na uchaguzi kwamba makamu mwenyekiti Mtwara amefanya mikutano zaidi ya mitano. Ndugu zangu wa Mwanza wamefanya mikutano Ilemela na Nyamagana. Ndugu zetu naambiwa wa Kigoma wanajiandaa kufanya mikutano Mwandiga na Katulamimba. Naibu katibu mkuu, nadhani kesho anakuwa na mkutano Kaliwa, atafanya mkutano Usinge, atafanya mkutano Tabora mjini, atafanya mkutano Uliankulu. Wazaramu, haya ndio majina ya watemi wenu wanakotoka, Uliankulu huko. Kwa hiyo mikutano inapangwa na katibu mkuu alikuwa ananidokeza kwamba wilaya za Pemba wanasema kabla ya Ramadhani kuingia pana mipango ya mikutano miwili, na vile vile Unguja wana mipango ya mikutano miwili wenzetu kule kabla ya Ramadhani, maana Ramadhani ikiingia mikutano ya hadhara haipo. Sisi huku tunasema Mikutano ya hadhara katika kudai haki ni sehemu ya ibada. Hata Ramadhani huwa tunatwanga mikutano ya hadhara. Kwa hiyo ndugu zangu, chama chetu ni chama anja, ambacho misingi yake ni kudai haki sawa kwa wananchi wote na hali ya haki sawa inaanza na hali ya maisha yetu. Ndugu zangu, nawapa pole hali ya maisha ilivyokuwa ngumu, ambapo sasa wengine wanaingia kwenye suna ya kufunga bila kunuia unatazama tazama toka asubuhi haujapata kitu, imefika saa tano. Mashekhe wanasema kama haujala unaweza ukaamua ukanuia kufunga suna hata saa tano asubuhi. Kwa hiyo watu inafika saa tano hujapata kitu, unasema ah, basi ngoja nisubiri tu mpaka hiyo saa kumi na mbili na nusu ni futuru nitakachokipata. Sasa linalostajabisha ni kwamba serikali ya CCM ametajwa hapa waziri wa fedha. Serikali ya CCM inatueleza kwamba mfumko wa bei, ongezeko la gharama za maisha ni dogo sana Tanzania wanasema mfumko wa bei mwezi huu wa Januari 2023 ukilinganisha na mwezi wa Januari 2022. Takwimu rasmi za serikali zinasema bei zimeongezeka kwa asilimia 4.9. Sasa Watanzania, yuko mwandishi mmoja wa habari nguli wa siku nyingi alisema kwa Watanzania, hata waandishi wa habari, ukianza kusema masuala ya asilimia, wengi utakuwa haunao tena hapo. Lakini kwa lugha nyepesi, serikali inaposema mfumko wa bei ni asilimia 4.9 maana yake kama kuna kitu ulinunua kwa shilingi alfu moja Januari elfu mbili na ishirini na mbili kitu hicho hivi sasa Januari elfu mbili na ishirini na tatu ni sawa na shilingi elfu moja na hamsini tu, kwamba bei imeongezeka kwa shilingi hamsini, vitu ulivyoweza kununua kwa shilingi elfu moja mwaka jana Januari mbili utaweza kununua kwa elfu moja na hamsini. Ndugu zangu, hali ya maisha imekuwa ngumu. Mnapoenda kununua vitu vitu vimepanda. Serikali yenyewe kwenye taarifa ya Benki Kuu inaeleza gharama, bei ya jumla ya mahindi ilikuwa kwamba unaweza ukanunua gunia la mahindi mwezi wa Desemba 2021 unanunua gunia la mahindi kwa shilingi kama hamsini na nane elfu lakini mwezi wa Desemba elfu mbili na ishirini na mbili gunia hilo la mahindi la kilomia limepanda na kuwa shilingi mia moja na ishirini elfu takwimu wanazozieleza Benki Kuu ya Tanzania kwamba bei ya mahindi imepanda zaidi ya mara mbili, bei ya mchele imepanda zaidi ya asilimia sabini na tano bei ya maharage imepanda zaidi ya asilimia sitini takwimu za benki kuu. Halafu serikali inasema mfumko wa bei ni asilimia nne nukta tisa. Uongo mkubwa. Wanatufanya watoto wadogo tunadanganywa. Sasa ndugu zangu, tatizo la hivi, mnaweza kusema huyu bwana, mbona anazungumza mambo ya takwimu? Tatizo lake ukiwa na kipima joto kibovu Kuna thermomita mbovu, mtu mgonjwa unampima malaria, kipima joto chako kinaonyesha nyuzi joto 969 kwamba huyu sio mgonjwa. Tatizo ni kipima joto. Takwimu za shirika la takwimu linaonyesha mfumko wa bei ni chini ya asilimia tano. Lengo la serikali ni kuwa na mfumko wa bei wa asilimia tano nukta nne. Maana yake nini? Kwamba serikali inaona hakuna tatizo la mfumko wa bei. Sasa kama mtu mgonjwa ana malaria, una kipima joto kibovu, hautashughulikia maradhi ya malaria, kinakuonyesha huyu mtu hana homa, kwa sababu una kipima joto kibovu. Unaweza ukaua mtu ukampa ku, ukakosa kumpa dawa kwa sababu una kipima joto kibovu. Sasa serikali inaposema mfumko wa bei ni chini ya asilimia tano na lengo lake serikali ni mfumko wa bei wa asilimia tano nukta nne maana yake hawatashughulikia tatizo la mfumko wa bei, hawalishughulikii. Watu wana adha, wana matatizo lakini vipimo vyao vinaonyesha kwamba mambo yako sawa tu. Ndugu zangu, tunaishauri serikali iweze kurekebisha taratibu zake za kupima mfumuko wa bei uweze kuona uhalisia wa mambo yalivyo, lakini vile vile ianze kuchukua hatua serikali ina hifadhi ya vyakula. Takwimu za Benki Kuu zinaonyesha mwisho wa Desemba palikuwa na hususan tani 137,000 za hifadhi ya chakula. Sasa kwa sababu gharama za maisha zimekuwa kubwa Mavuno mapya yanategemewa kuanza kupatikana mwezi wa tano, mwezi wa sita. Huu ni mwezi wa pili. Serikali inaweza ikapunguza makali ya mfumko wa bei kwa kuweza kuingiza ndani ya soko alau kila mwezi tani elfu hapa Dar es Salaam ukienda maeneo ya Ukonga, maeneo ya Kipawa, kuna magodown ya hifadhi ya chakula. Uwezo wake magodown hayo kuweka mahindi na mchele karibuni tani hamsini na moja elfu. Sasa hizo zikianza kuingizwa ndani ya soko tunaweza alau tukapata nafuu kidogo, bei ikaweza kuteremka, na ni muhimu kufanya hivyo kwa sababu tutaanza mavuno mwezi wa tano, mwezi wa sita, hifadhi ya chakula itaanza kununua hifadhi mpya toka kwa wakulima. Hiyo ni sehemu mojawapo ya kuweza kuzu, kulizu, kupunguza makali ya mfumko wa bei. Tatizo kwa sababu serikali inajidanganya kwanza kwamba hakuna mfumko wa bei. Matokeo yake hata hatua kama hizi za kuweza kuingiza ndani ya soko chakula kilichoko katika hifadhi ili kupunguza makali bado hazijachukuliwa lakini vile vile kuondoa tozo, kuondoa kodi kwa vyakula vinavyoingia ikiwemo mafuta ya kula, kuwapunguzia gharama wananchi. Hizi ni hatua ambazo unaweza kuzichukua za muda mfupi, lakini hatua za muda mrefu ni kuwekeza kwenye kilimo. Tatizo serikali yetu imekuwa na msamiati mkubwa. Chama cha Mapinduzi kimekuwa na msamiati kuhusu kilimo. Palikuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo. Ikaja kauli mbiu kilimo cha kufa na kupona. Nikaja kauli mbiu, kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu. Kila wakati CCM wamekuwa mabingwa wa kubadilisha chupa, lakini gongo ni ile ile, kuwakandamiza wakulima. Rais Samia ameenda Geneva akasema kwamba bajeti ya kilimo imeongezwa kwa mara nne, lakini ukienda kwenye takwimu za serikali, takwimu za serikali kwenye kitabu cha hali ya uchumi wa taifa, bajeti ya kilimo haijaongezwa zaidi ya asilimia ishirini. Tunahitaji pawe na nia thabiti ya kuwekeza kwenye kilimo, wakulima wapate pembejeo, wakulima wapate mbolea, wakulima wapate zana bora, wakulima wapate elimu ya kilimo cha kisasa. Ndugu zangu, nchi za Asia zimeanza kupiga maendeleo makubwa, kwanza kwa kuanzia kuongeza tija na uzalishaji wa wakulima wadogo wadogo, na Tanzania tunaweza. Lakini hivi sasa wakulima hawapati mbolea kwa wakati, wakati mwingine wanapewa madawa ya kupulizia mikorosho, madawa feki yanaua mikorosho. Wakulima hawapati mbegu bora, wakulima hawapati elimu ya kilimo bora. Tuwekeze kwenye kilimo, tukifanya mapinduzi ya kilimo, mkulima anaweza akazalisha mazao mengi, bei ya mazao ikapungua lakini fedha anazopata mkulima zikaongezeka kwa sababu amezalisha mara nne mara tano ya anavyozalisha hivi sasa. Haya yanawezekana, na kilimo kinapokuwa, kilimo hicho ndicho kinachosukuma ajira kwenye viwanda, viwanda vya kusindika vyakula tuna matunda mengi, viwanda vya kusindika matunda. Viwanda hivi vinaongeza ajira. Tunalima pamba, lakini pamba tunauza ikiwa ghafi hatuitumii kutengenezea nguo hapa hapa nchini ili tuweze kuongeza ajira ya vijana wetu. Tuna ngozi, hatuitumii ngozi kutengenezea viatu kuweza kuongeza ajira ya vijana wetu. Tunapokuza kilimo, maana yake tunapunguza umaskini, lakini pia tunaongeza ajira na tunasukuma ongezeko la viwanda, vijana wetu waweze kupata ajira. Tuna bahati, tuna madini, lakini madini mengi tunauza bila kuyachakata hapa hapa nchini, na tuna bahati teknolojia inabadilika. Hivi sasa nchi zinazoendelea zinatazama namna ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuanzisha magari ya umeme, magari yanayoendeshwa kwa umeme, na ili haya magari yaweze kutumika kwa wingi, yanahitaji betri Tanzania ina bahati Kabanga kuna madini ya nickel. Madini ya nickel ni malighafi ya kutengenezea betri za magari. Ruangwa kuna graphite. Graphite ni madini ambayo yanatumiwa katika kutengenezea betri za magari, na kuna madini mengine Dodoma, Handeni, ambayo ni malighafi ya kutengenezea betri za magari. Tunahitaji tuwe na serikali ambayo itakuwa na mikakati hivi sasa ya kujenga mazingira kwamba haya mabadiliko ya teknolojia, mabadiliko yanayoendana na kuanzisha magari ya umeme, hatimaye betri ziwe Tanzania na kuweza kuuza betri katika soko la dunia. Hati tunapakana na Kongo na Kongo ina madini haya mengi. Tukijenga mazingira mazuri ya biashara ya uwekezaji Tanzania, Tanzania kinaweza kuwa kituo cha biashara na viwanda, tukawa tunauza bidhaa Jamhuri ya Watu wa Kongo. Ndugu zangu, haya yanahitaji mikakati. Tuna bahati ya maeneo ma, vivutio vizuri vya utalii. Mama Samia ametengeneza filamu ya Royal Tour, tunamshukuru kwa hilo, kaitangaza nchi. Lakini vile vile katika ile Royal Tour zaidi ilitazama vivutio vya kaskazini na kwa kiasi fulani Zanzibar, lakini tuna vivutio kusini, tuna vivutio magharibi, tuna vivutio Pemba. Vyote hivi vinaweza kuwa chanzo cha ajira ya vijana wetu, lakini kwa sasa ili uweze uweze kuchochea ujasiriamali wa vijana, unahitaji matumizi ya mitandao na miamala ya pesa kupitia mitandao. Sasa ukihitaji kujenga biashara, hata mama ntilie wanaweza wakajipanga, wanatengeneza chakula anakuja bodaboda, anachukua sahani za chakula, anapeleka kwenye maeneo watu wanapofanya kazi, wanakuwa wanapata chakula kizuri cha bei nafuu, wanalipa kupitia miamala ya simu. Sasa ili kuweza kuchochea ujasiriamali, vijana wajitokeze, wapate vianzio ya kupata kipato halali, serikali iondoe hizi tozo. Tuliwaeleza kabla ya bajeti, hizi tozo hazifai, zinazuia ujasiriamali ambao unaweza kupambana na ukosefu wa ajira katika nchi yetu. Hizi ndiyo sera za chama cha CUF sera za haki sawa kwa wananchi. Kuna rasilimali ya gesi kusini, ile gesi inaweza ikatumiwa kuanzisha viwanda, viwanda vya mbolea. Unaitumia ile gesi na hii nitrogen hewa ambayo ipo hapa unapata amonia, unapata mbolea ammonium sulfate, unapata aina mbalimbali ya mbolea ambayo unaongeza ajira, lakini pia unasukuma maendeleo ya kilimo. Kilimo chetu hakitumii mbolea, uzalishaji wetu ni mdogo tuna gesi, unahitaji uwe na mkakati wa gesi hiyo kuitumia kwa kupikia majumbani badala ya kutumia mikaa gharama kubwa, inapunguza miti, inaharibu mazingira. Tungeweza kuweka mkakati ya gesi nchi wa inazaliwa chini. Ukianzia shughuli hizi, utakuza shughuli za biashara, utakuza mtandao na mzunguko wa fedha, ukiwa na sera ya makusudi ya kuweza kuongeza ajira hapa cha kutengeneza maji ajira mshahara watakwenda kwa mama wapiga burudani lao wanapata wateja. Hawa watu elfu moja walioajiriwa watasababisha watu wengine elfu tatu waweze kupata biashara na shughuli za kufanya. Kwa hiyo lazima tuwe na serikali yenye maono, yenye kuhakikisha kwamba inajipanga kuwa na sera na kutekeleza sera ambazo zitainua uchumi na kuongeza ajira ya vijana wetu. Ndugu zangu, haya yanawezekana, haya yanawezekana, lakini ndani ya CCM hayawezekani. Waliozoea vya kunyonga, vya kuchinja hawaviwezi. CCM wamezoea utapeli. Kwa hiyo ni muhimu, Mama Samia, tunashukuru kwamba pamoja, ni haki yetu hii mikutano ya hadhara, ni haki ya raia. Ibara ya ishirini ya katiba yetu imempa raia wa Tanzania haki ya kueleza mawazo yake hadharani. Raia wa kawaida ana haki ya kueleza mawazo yake hadharani, na vyama vya siasa vina wajibu na haki ya kueleza sera zake. Na chama chetu hapa, ndugu zetu hapo hapo wanatulinda, tunashukuru. Kuna miaka ya nyuma huko nilikuwa napita na wakuta kota za polisi ni za mabati, juu bati, chini bati, ikiwa baridi shida, ikiwa joto shida. Tukaeleza kwamba sera zetu ni kuwajengea polisi kota zinazo zenye hadhi. CCM wakaiokota sera hiyo sasa ndugu zangu wa polisi, mnatulinda, lakini mjue na sisi ndio watetezi wenu wa siku nyingi. Kwa hiyo ndugu zangu, tunatoa wito kwa Mama Samia kwamba mchakato wa kupata katiba yenye misingi ya demokrasia inayotokana na maoni ya wananchi ni muhimu ianze na utueleze ratiba, lakini pia ni lazima tuwe na tume huru ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi isimamie uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 na uchaguzi mkuu 2025. Ni muhimu kwa sababu tusipokuwa na tume huru ya uchaguzi, matatizo katika nchi yetu huwa yanaanza kutokana na vurugu zinazotokana na uchaguzi. Chama cha kafu ni chama cha sera, tunajenga hoja, tunajenga nini tutawafanyia Watanzania ili haya waweze kuyapata. Tunahitaji tuweze kujenga misingi ya tume huru ya uchaguzi chaguzi zetu ziwe ni za haki, za wazi, zisokuwa na matatizo. Kuna watu ambao siasa zao za vurugu, hawana sera, wengine sera zao wameshazitangaza. Wanasema sera zao ni nini? Kutongoza mademu. Hamjasikia hiyo? Sasa sisi sera zetu ni za haki sawa na furaha kwa wananchi wote. Maana ya utajirisho ni kutumia rasilimali za nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Kwa hiyo ndugu zangu, natoa wito kwa wanachama wenzangu, kwa viongozi wangu wa wilaya waweze kuendelea na mikutano ya hadhara, lakini ni mikutano ya kwenda ya kwenda kueleza sera. Nilikuwa natazama saa, bado tuna dakika tatu, kwa hiyo nitamalizia hapo kwamba wito wangu kwa viongozi wetu, tufanye mikutano ya hadhara, na chama chetu ni chama cha wananchi. Kwa hiyo kwenye matawi yetu, kwenye kata zetu, kwenye wilaya zetu, tuende kufanya mikutano ya hadhara tueleze kero za wananchi na namna gani chama cha kafu kinachosimamia haki sawa kwa wote kitashughulikia matatizo hayo. Tuna matatizo ya kutosha kwenye elimu, tuna matatizo ya kutosha kwenye afya. Tunahitaji tuwekeze kwenye nguvu kazi ya vijana wapate elimu bora wapate huduma bora za afya. Kina dada zetu, watoto zetu, tuepukana na mimba za utotoni kwa kuhakikisha kwamba mtoto wa kike Tanzania anapata fursa ya kusoma hadi kidato cha nne na akimaliza pia aweze kupata fursa ya kuajiriwa au kufanya biashara yenye kuweza kumpa kipato kinachokidhi maisha yake. Kwa kuweza kujenga elimu iliyo bora, kujenga huduma bora za afya, hii nguvu kazi tuliyonayo ambayo sasa kwa Tanzania nzima tunakaribia milioni sitini na mbili tunakaribia milioni 62 na mbili na ifikapo elfu mbili na thelathini na mbili Tanzania hii itakuwa na watu milioni 84. Lazima tujenge mazingira ya kuweza kuwaongezea fursa za ajira vijana wetu, na chama chenye sera za kuongeza ajira, chama chenye sera za kutumia rasilimali ya nchi kwa manufaa ya wananchi wote, si kingine bali ni chama cha The Civic United Front, kafu chama cha wananchi. Haki